I'm sorry. I need grenade. I need grenade. अरे ये अरे, टिट्टी। अरे, मेरे तरफ Oh, so sad. Happy cheese. Nice. Yes. Nice. Ala तीन लोग थे. फटा फटा फटा फटा क्या डॉज किया रे ये नहीं करेगी कभी अभी कैसे बचेगा <laughs> यार क्या उतार उतार उतार उतार उतार ओए नेट एक नेट कर रहे गए गए एक तो गया टुडू <laughs> Watch out! मेरे को उतार देगा वो भाई है ना ब्रो